Bonjour, je suis Damien Bazin, maître de conférence HDR en sciences économiques à l'Université Côte d'Azur. Je suis rattaché à l'ISEM, Institut supérieur d'économie et de management, pour mes enseignements. Et je suis également rattaché au GREDEG, e e groupe de recherche en droit, économie et gestion, en ce qui concerne mes recherches. J'enseigne l'économie de l'environnement et j'invite les étudiants à s'interroger sur les limites de la croissance permise par la consommation des ressources naturelles. En substance, j'expose les méthodologies relatives aux problématiques du climat et des biens communs. Dans mes recherches, je confronte mon analyse théorique au terrain, notamment en Inde auprès des petits agriculteurs du coton. Mes recherches actuelles se sont focalisées sur trois thèmes. 1. Économie de l'environnement, avec en sous-thème l'économie agricole et l'économie écologique. Deux, économie du développement et plus précisément la durabilité sociale et environnementale. Trois, éthique économique au travers de la justice sociale et environnementale.